Eso, es mentira, todo eso es mentira. Y ustedes están claros que es mentira. Mentira, me están acusando, patrón. Ustedes saben que mentira y vengan con esa cotorra. ¿Qué, que, qué verdad? Abusan conmigo, porque dígame usted. abusando de ti? Todo el mundo. Estaba diciendo que yo estaba haciendo una vaina, escena, nada. Hasta una pistola me pusieron, mentira. Yo no atracaba a nadie, yo no atraco nada. Yo no robo, compa, nada. Si los carayantes tienen que estar ahí, a mí me acusan de muerte, yo no mataba nada nadie, seré yo un asesino. Yo no sé de nada de eso, de nada. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Bijao. ¿Eh? No robo. Pero se dice que ustedes están desde 2012 atracando aquí no. en Macorís. ¿Qué es esto en Bijao? No. el de también? No, yo no. Pero me favor. No Chiva, pero tú estabas en otra ciudad. No, yo No, yo no robo. Yo no robo. ¿Y esa golpiza que le dieron ustedes dos aquí el abogado, el Valle? ¿Qué era lo que ustedes iban a hacer? No, no estamos tocando a nadie. Hay una persona que te acusa de, de, un atraco, de un motor. De un motor, hombre, vos te identificó. Te te equivocado entonces. Que él te conoce, dice. ¿Cuál es el nombre lo mío ahí. La Policía Nacional informa que dos presuntos delincuentes fueron sorprendidos los moradores de la comunidad del sector Vista el Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, momento en que estos antisociales intentaban despojar a una ciudadana de sus pertenencias, ocupándosele un arma de fuego. El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer aquí en San Francisco de Macorís. Los apresados son los reconocidos delincuentes. Railing Emiliano Rojas Paulino o Railing Rojas Paula, alias el abogado de 21 años, y José Miguel Rojas Rosario, alias David, de 32 años, ambos residentes en esta ciudad, los cuales fueron curados en el hospital público de esta ciudad a causa de presentar heridas múltiples que se la ocasionaron una multitud de personas, momento en que estos fueron sorprendidos intentando despojar a una ciudadana de sus pertenencias no logrando sus objetivos, ocupándosele una pistola calibre 9 milímetros, la que portaban de manera ilegal, con relación al primero de los detenidos, el cual era activamente buscado por nuestros agentes por este tener varias órdenes de arresto en su contra por diferentes hechos delictivos. De acuerdo al informe policial, el delincuente Riley Rojas, alias el abogado, está siendo señalado como presunto autor de la muerte de Elian Muñoz Taveras, Alia Miguelón, en fecha 8 del mes de enero del año 2019, así como también por la muerte de Martín García de los Santos, alia Morenito, en fecha 23 del mes 4 del año 2020 y por varios atracos, asaltos a mano armada, ocasionales heridas de bala a varios ciudadanos en hechos separados aquí en San Francisco de Macorís. En cuanto a los detenidos y el arma de fuego ocupada, serán enviadas al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.